mi gente? Yo soy Gogeta el Implacable y hoy les traigo un vídeo, como lo habrán leído en el título, es un método para tener poder de pelea infinito. Les voy a enseñar ahora mismo a qué me refiero con eso. Ustedes se van aquí al menú y se van a personajes y les van a salir todos los personajes con su PP, que es poder de batalla o poder de pelea, como quieran decirle, pero es lo mismo. Y cada personaje tiene su propio poder de pelea como podrán ver, el más alto es el de Goku, claramente. Luego en segundo lugar está Vegeta, pero bueno. Nosotros entramos a Goku y podemos ver sus estadísticas base y podemos ver el estado que ha mejorado mediante la comida, como sale. Por ejemplo, pueden ver en la salud que tenía inicialmente 38 millones de, puntos de vida, pero tiene más 69 millones y por eso es que tengo tanta vida. El ki, que tengo mucho ki, tengo y todas las estadísticas que pueden ver están aumentadas de una forma increíble. Bueno, en menos la defensa aquí, esa me falta aumentarle, pero aquí les voy a traer un método cómo es que ustedes van a poder aumentar cada uno de estos estados independientemente si están en el nivel 300 Ustedes pueden estar en el nivel 300, pero el poder de batalla es infinito. Para los que no lo sabéis, es infinito. Pueden seguirlo aumentando. ¿Y cómo lo aumentan? El poder de batalla podríamos decirle que es como una media o una fórmula que no sé que habrá en el juego internamente que mientras que nosotros sigamos aumentándole los estados que ese mejor estado nosotros le seguimos subiendo en comparación con el base vamos a obtener un poder de batalla más elevado. ¿Esto quiere decir? Que vamos a poder hacer combates que antes no podíamos hacer, como por ejemplo poder luchar contra Mira, eh, que está en nivel 250, claro, pero lucharlo en, solitario, o sea, sin compañeros, e incluso si tiene un poder así de alto como el que yo lo tengo, o incluso más, pueden luchar sin siquiera usar ninguna transformación es una locura. Ni, siquiera usar transformaciones, o sea, va a tener un poder muy elevado. ¿Cómo hacemos esto? Ya se los enseño ahora mismo. Perdón, vamos al menú. Vamos al... esperemos un ratito, no. Vamos al mapa. Al mapa y... Estoy ahora mismo metido en el DLC de la resurrección de Freezer. Déjenme salir de aquí. Porque no es aquí, no, esto no es de los DLCs, esto es para todos los jugadores. Esto es totalmente gratis para todos los jugadores. Si el audio se escucha un poquito mal, perdón que sea insistente, pero estoy grabando con la webcam y no tiene ni reductoras de ruido ni nada de eso, así que bueno, voy a... Ahora sí, voy al mapa y nos vamos a lo que es la casa de Goku. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente vamos a ir donde Milk y vamos a hacer los, los buffets. No los platillos, sino los buffets. Entonces, vamos a ir aquí. estoy medio, medio manco ahora último. No, aguanta. Quiero entrar. Sí. Bueno, entonces ahora que ya estamos aquí, entramos, hablamos con él y le decimos preparar un plato, pero no un plato en sí, sino un menú completo. Entonces, como pueden ver, ahora mismo no tengo los materiales suficientes, o sea, no materiales, los ingredientes pero ustedes vienen, por ejemplo, donde este, que tengo bastante, está estado mucho. Y bueno, claro que para hacer estos buffets primero tienen que hacer los platillos por separado. Si quieren saber cómo hacer esto, le dan aquí en elegir ingredientes y por ejemplo el que no tienen, le dan confirmar o le dan en cómo hacerlo. Y aquí les pide lo que necesitan, el ingrediente exacto para hacer ese platillo, para luego poder hacer el buffet. Aquí lo más importante que tienen que darse cuenta es hay dos stats, efecto de comida y mejora de estado. Enfóquense en la mejora de estado. porque en la mejora de estado? Como pudieron, pudieron ver, la mejora de estado es permanente, a diferencia de efecto de comida. El efecto de comida dura 20 minutos y aquí dice 10 minutos, pero a mí me dura 20 porque yo tengo la comunidad de cocina al tope, o sea, tengo el nivel 10 lo que básicamente me duplica el tiempo de duración de la comida. Entonces a mí el efecto me dura 20 minutos. Aún así, sí te da un aumento muy grande, como pueden ver, 30% extra de salud, ataque cuerpo a cuerpo, defensa cuerpo a cuerpo, pero lo que nos interesa es la mejora de estado. Como pueden ver, nos da 20.000 de salud extra por cada platillo que consumamos, nos da 5%, nos da 5 puntos al ki y nos dan 150 extra de defensa cuerpo a cuerpo, que es el estado que me hace falta. Bueno, yo les voy a enseñar antes de comer cómo están mis stats. Vamos a consumir este platillo y les voy a enseñar cómo es que van aumentando los estados y te va aumentando ligeramente el poder de pelea de tu personaje. No va a ser tan grande, pero chequen los números y como pueden ver, bueno, aquí creo que se ve más fácil, tiene 37.789.896. Ese es el número. Ahora, yo voy a consumir un platillo y vamos a ver qué tanto nos mejora. Obviamente no será mucho, pero nos va a mejorar. A ver. déjeme mejor anoto el, el valor del poder de Goku porque no tengo mente de, Dios, así que esperemos un ratito. A ver, tenemos... Ahora sí, ya anotamos el valor del poder que tenemos ahora mismo. sí. Vamos donde Milk y vamos a consumir uno de esos buffets para ver cuánto esto ustedes lo pueden hacer a gran escala, yo lo he hecho así y mi poder ha aumentado muchísimo. Mucho, ha aumentado bastante. Les recomiendo estos platillos que están al final, porque estos que están aquí son los que más dan, los deluxe y los premium. Bueno, el celestial es una barbaridad lo que te da, pero recomiendo estos cinco últimos. Son los que más te dan en los estados que tú prefieras. Vamos a consumir uno de estos. Entonces, bueno, uno no, vamos a consumir unos 10. Vamos a consumir unos días de estos. Lo voy a poner en cámara rápida. ya volvimos. Como pudieron ver, le dimos una cantidad de buffets bastante buenos. Ahora, si vamos a ver, tenemos todos esos buffs de... Ya les voy a enseñar en los personajes. Como pueden ver, Goku ahora tiene un poder de 43 millones, pero no se confíen de ese poder porque es temporal. Ese poder, como les dije, es temporal. Solamente dura 20 minutos, como yo les dije, y no están aumentados todos los estados. Ahora, como pueden ver, sí que, bueno, voy a dejar que voy a adelantar el tiempo otra vez para que pase el efecto de la comida y veamos cuánto aumentó mi poder en comparación de ahora. Bueno, no va a aumentar mucho, pero sí que va a haber un aumento. Así que con un chasquido adelantamos. yeah, yeah. Ya como pueden ver se está acabando ya el efecto. Una vez que se acabe vamos a ver los resultados con esos buffets que hemos dado, cuánto poder ha subido Goku. Ahora sí, vamos a los personajes y vamos a ver. Goku tenía 37.789.896 millones como pueden ver, el 789.000 cambió. Ya no es 789.000, sino que es 831.000. Haciendo los cálculos, ha aumentado para darles la cifra exacta. Con calculadora vamos a hacer esto para que, para que vean que yo le di más o menos unos 10 buffets. Le, le di 9 de un tipo y le di uno del otro, como pudieron ver y con el hecho de haber hecho eso ya el poder de Goku aumentó. Vamos a ver cuánto es la diferencia. Vamos a poner el poder que tiene ahora mismo. Y le vamos a restar el poder que tenía anteriormente que nosotros anotamos. Aquí lo estamos poniendo. Y bueno, en promedio solamente con haberle dado 9, perdón, por haberle dado 10 buffets, a Goku ha aumentado 42.000 unidades de poder. Es una locura. Ustedes saben que en Dragon Ball Z Kakarot, eh, Bandai Namco se tomó muy en serio lo de los niveles de poder y quiere decir que realmente ha aumentado bastante ha aumentado mil unidades de poder, lo cual es una locura, 42 mil Bueno, en comparación con 37 millones no es mucho, pero ya pudieron ver que no tuve que darle ni siquiera tanta, tanto, tanta comida o que realmente pueda aumentar su poder. Realmente esto funciona, como pueden ver en algunas estadísticas le ha aumentado mucha salud, como por ejemplo, pues sí, la salud debería estar en nivel 300, debería tener 38 millones de puntos de salud. Pero sin embargo yo le he aumentado 69 millones. O sea, una barbaridad. O sea, imagínense el potencial que tiene esto. Es la única forma ahora mismo de subirle todas estas estadísticas. El entrenamiento ya llegó a un límite, ya no te va a subir porque el entrenamiento te da experiencia. Pero, y recuerden que cuando suben de nivel, le van dando una cierta cantidad de poder e incluso le indican cuando suene. Ahora no se los puedo mostrar porque ya está al nivel máximo en eh, todos mis personajes. Pero sí que le aumenta, te sale una cantidad de unidades que le da, si no me recuerdo eran como 80.000 unidades, una cosa así por cada nivel. O sea, básicamente hemos subido casi un nivel, la mitad de un nivel con haberle dado esto de comida. Obviamente yo le he dado muchísimo más. Yo estoy muy por encima del nivel que debería estar y así mismo en todos los estados, los ataques cuerpo a cuerpo. Como pueden ver, debería tener 800.000, pero tengo un millón, una barbaridad. Lo mismo en ataques ki, tengo los ataques muy potenciados, me quiero enfocar ahora más en la defensa. Voy a tratar de que las dos defensas también lleguen a un millón, lo cual va a ser un poco difícil, pero más difícil va a ser la defensa aquí. Eso va a ser es la más difícil de todas porque como pueden ver, eh, los buffets, ahora que se los voy a enseñar, solamente hay un buffet que te da defensa aquí. Y no te, y no te da mucho. No te da mucho. Entonces, vamos ahora mismo a la casa de Goku. A ver, está por aquí. Ah. Vamos a la casa de Goku para enseñarles este... Este... Eh, buffet, buffet le dicen, sí. Buffet o platillo, bueno, no es platillo, porque platillo es la comida por separado, buffet son varios platillos. Vamos a ver cuánto es que me da exactamente para que ustedes lo sepan. Entramos a la casa de Goku, obvio, somos los dueños de la casa. A ver, vamos aquí. Y les voy a enseñar exactamente qué buffet es y es uno un poco difícil incluso de conseguir. Es, a ver, defensa aquí, perdón. A ver, este es ataque, defensa cuerpo a cuerpo, ataque, defensa cuerpo a cuerpo. No, necesitamos defensa aquí. Defensa aquí. Este es el menú que más te da defensa aquí. Y te da 25 por cada platillo. Aunque yo le diera 20 de estos platillos. Si ustedes multiplican por 10, le da 250 y luego lo duplican para que sea por 20, le da 500 apenas de defensa aquí. Es un muy bajo, es un valor muy bajo. Como pudieron ver, yo tenía como 7000 extra y eso es mucho porque si ustedes le dan 100 de estos platillos, realmente llegarían a 2500. Eso sería poco para lo que yo le he dado. Básicamente le he dado prácticamente 300 de estos platillos, si es que no es más. He estado farmeando una locura. Se lo puedo jurar que he estado solamente dándole de comer este platillo, ni siquiera farmeando los ingredientes. No, no, no. Dándole de comer este, es solamente estos platillos 10 horas a Goku. He estado dándole y dándole y dándole platillos, farmeando más. Bueno, sí, farmeando los ingredientes, haciendo los platillos, luego haciendo los buffets. 10 horas y apenas le había subido 7000, lo cual me va a costar muchísimo tratar de llegar a un millón en defensa aquí. Pero le voy a tratar de, que tengan los cuatro estados de, ataque y defensa de los ambos, de, cuerpo a cuerpo aquí. Los quiero tener en un millón. Sería una locura. Pero como pudieron ver, esta es la manera de, de tener poder infinito. No es 100% infinito, pero digamos que ni siquiera yo he alcanzado límite. Y como pueden ver, yo ya alcancé el límite, al menos en el ki. Hablando en el ki, yo ya alcancé el límite, yo ya no puedo subir más. Ese es el límite que hay, el tope, no hay más de eso. Entonces, en la salud todavía no alcanzo. Y en los otros estados tampoco. Yo espero que les haya gustado este video. Aquí al final les voy a dejar una tarjetita con los últimos videos que he subido por si les interesa la información de los DLCs. Como sabrán, el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot ya salió la información y el DLC 12 de Dragon Ball Z 2. Alguno de esos dos se los voy a dejar por aquí. Y en los dos videos al final les voy a dar, les voy a dejar uno que es la lista de los gameplays de Dragon Ball eh, Z Kakarot. Estoy jugando la historia. Y en otro le voy a dejar no sé, quizás le deje la lista de, de, los gameplays de la historia de Anthem. Anthem, ese juego de ciencia ficción, apocalíptico, si es que les interesa. Bueno, les voy a dejar esas dos listas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.